Alguén aquí? Nosotras estamos aquí. O teu futuro é eh, o teu presente. O teu tempo é eh, o teu refugio. Habita a tua casa. Goza de ti. Te lembra es única e o teu sonriso é eh, a miña esperanza. Viñas te estende moi longe Como erva de enamorar Seguía de los paxaros e eh, Hoxe estamos aquí, nós estamos aquí Estamos aquí para decir basta Baixo as luces de neón Sempre no Damos un paso adiante e alzamos a voz por todas nós a nosa por pola nosa igualdade Por caminar xuntas Que vos ejes en ocasións é cuestión de cambiar o conto. Medramos con historias que se hai que cambiar. A miña compañeiras traio o que escoitas non é o mar en un murmúrio la revolución que está llegando alguien aquí?